少しは燃えさせてくれよそこをどいてもらうぜ The wheel of fate is turning Rebel 1 Action Unleash Theory. 遊んでんのか Let's go.